yona jimuli mtu uliriza uh, tuwakalu kusima tuwakalu kubaza mkama mwepari kwanti utuliza jagenda kwa agenda numkukula kusama na mirundi uh, agenda 2026 eh, ku impact fm uh, radio rasa mainja uh, mtuliza uh, emirale jona elama tuliza blunyo edachikaziri kuminata nizakara kusawa mtuliza e, eh, zenje nuna kuruwarero mtuliza kukula buwana uh, e, eh, chama na mirundi leba gamba hmm. sa munadini umu ya limuchashi hmm. na ganti mwabako na temusoma hmm ate yambuuza nti ate ffe abali mu kya kyetwavuddewo bwe tuba tetusoma gamba tusoma naye abalala tebajja abantu batuwuliriza nze newunyiza omusajja mm. bamwita sente ongo yavudde lira kyakolera mm. naleeta esaati satu ndakugamba omukyala mama nga omutolo eyajja nga ndi mulwadde naleeta esuuti naleetamu neya yero hmm. tyojja kuwona era esuuti eyo jambalanga nga mulayira eya ahed abantu batuwuliriza omulimu gwaffe ffe tugukoze hmm. era abantu bakugambanga nti abaganda tebagala mazima omuganda webamubuulira nti omwana we yagudde ebigezayo kyesomero amasawo gamugaa nti mukazi waafe odda nzaala akuba ddwaliro nedda it e. was e, intended e, to intimidate people butayogera ah, buno mbubaleesedde mugabire abantumanyinze mbagamba hmm. the COVID can be handled by only three ways of hey, eh, chino chukumi nyo chenda ba kubango kutute one ku sanitizer yutu mkoses inti sanitizer walu litu mkusoka kawuka kalisi kama nyedua nika kalisi ngetu haina ba scientist one baali tubulidde nti ku lubaawo kamalako eddakiika bweziti oba essaawa bweziti hmm. ku mmeto kamalako essaawa bweziti ogundi kamalako esaawa bweziti notegeera kubanga kakati ffe mu afirika kyebalanda balimbagamba ti abasobola covid ba public health hmm. abobutandaalo abasimala tuleni ekyebisasiro yes bebakasobola kusosayati zizaffe tigagazi gekuba munyolo kwekali kitegeeza nti buli mwana alina okuba nako hmm. ewaka agula omunyolo nasanitizinga mutoyireti galina okubeeramu ebintu byona biri metaliki kyokutteko sanitization hmm. ekintu ekyokubiri which is effective military hmm. nti for instance kandi boga anti vaccination kuba ye ye ye ye solution ye vaccination ye solution but who can do it is the military and everyone nabade nsoma ku malaysia yesterday ngero anti military nabo banu yes. ibitanda bya icu bikiye yes. era badukira marulio gabwe ama ah, ah, je mu eh, bombo wawe bali mu mbu ya wawe bali mu bombo wawe je bazimba bumanyi je basaje magazine bundi mm. eh eh, eh dokita wa president wa america bamwita bati sajoni jino ensi zonna military yebeera ne facilities buli buli ekintu kyonnamodernity e-, e-, yonna ekolebwa ku magye hmm. magye buli development yonna ekolebwa ku magye ogenda mu thailand hmm. kabaka n'amagye be bananyini ekonome tosobola kukolerayo fujjo hmm. pakistan magye ge gananyini ekonome ogenda etanzania ne kenya retired genos gyeriri yabafuulanga ba disi because of their discipline nokuyiya kwabwe bayiya nyo abamaje kubanga survival boba survivinga hmm. life yabwe ebeera mu danger always eto kikyali ta president wama ku tv olala okutubalira engeri gye tuyinza okulyamu akawunga eh. nakakubala bubazi kubanga bo balina engeri gye bambeera ne relations zaabwe ne bamanya era gyobola nti mu magye temubeeramu tribalism you must be with the people who can protect your general cannot be a tribalist bwogwa mwambu osenga olina beewamu abanafu ogifiiramu that's why hmm. galanga alitayagala sudaani bagitememu mm. had become a colonel in the Sudanese army. Eyawamu ya Bashir? Ya Bashir. Iji hmm. yali ayagala. Nga wa Amerika wa ina design ni zindala. Ejeno cannot be tribalistic. They show... Natu ulufanyuma SPLN, SPLM. Survival. Kano kuraba antipayu zako Sudan. Iyo na yego mahingi wundi siya wakwala. Irana wandi kamu kitaba siya angitu wakila ni president mubili mukaga. Ya Sudan. Mba gamba two factors. E South Sudan. Hmm. One. nga abazungu bebakola africa independent states kuba babuuza macmiran naye makeri bakajja epepa bagijjayo kalugire profesa yagiwandiika omugenzi ezite wind of change ochange in the wind yali ayogera mu palamenti ya south africa achange in the wind wind of change e, mm. independence ya africa batulekera land mines tulokinga ebbaaka nti ecolonial times yali nungi hmm. tajogera musajja gwe bayita bazira hmm. bazira yesimba entebe naga nti ngenze musiye kusaba queen akomewo atufuge akalulu tebakakwata mu bukwasi yali akalidde atukita nostalgia yali akalidde eh. <laughs> ati yalingizibwa ti musajja bazira yaliwo entebe naga nze ekintu temusi eh, queen akoleki era nina akatabo ka musizi ka bakawandika ku independence okwefuga tukufunye naye ekisa kyomuyindi ekisa kyomuzungu kigenda abazungu ah, baali bakisa nnyo anti balistolinga order mu africa edini ah, nyegukusaddaaka nebafuika comfortable nebalabanga bali batuletedde kisa bwe myaka nsanvu abangereza bategeka wano okulonda ani yali abasaba bagende yakamfatibwa <laughs> ti abasajja bakeranga mumasabo kuno naye eddagala omukazi avamu embuto nebagakabuuto ngutumujjanjaba hospitals abaminsani nebalipulesinga abataka bagenda okujjano nga obusamiza eddiini ya buganda eyonnono nebagakuba nebagazza mubitanda munda abaali banoonya obwavu obugagga mu masabo okusaddaaka nebalimapamba nemwanyi wadidi expectee bazungu omuzungu abantu batuka okulowooza nti omuzungu ayogeza omutwe gunfu yebogera abaguse because of the investigations era wano mu uganda mwalimu omusajja nga bamwyita robot robot yali ategedde aba afirika abapolisi bonna balitaalinze baki bonna even mukatuliki bakugaa nti sakramento lependence ensi yokwejjusa yamaanyi nyo faza tayogera naye bakuga nti colonel times abakoloni beyambisanga abasasodooti mwana wange mwasewo omuntu mwamusenziye mwamusenaani nayogera nebabulya badde bapoliisi nebabanywa chechazimbo kesimbo katuliki ne roboti bwe yamalanga okufuna information mu baloko priest tebasimbumanye abeere eno munda aba mudakanesi yakulaba ng'oli bweru mulaiti tomulaba eh, hmm. kakati nga babagamba nga ye robot bamubuuliza robot yajanga ku kyalo n'afuwa emintu ye bwati nagandi mukwate oyo n'oyo tomulangako roboti roboti yali muserikale wa poliisi nabe mukwatu eno eyi yejanga nafuwe mindi bwati nafuwe mindi kugamba bano baddugavu nti yakozesa aki dogo yes sokolonimindi songa ate amawuli agafunde abakoloni baali bastudie nze african gund societies nti ne independence abantu baali tebagala kulwanira independence in uganda is only in uganda where the native the colonial government had to enact a lot of force natives to vote n'abaganda babaganya okulonda for independence yes eh, eh, so when you look at the colonial times bastard in anger society it is gigant military if kakati vaccination is a chisemba yo ati a solution ati a solution tutupa katina dayo mugrambo yes but who can do it properly and effectively is the military mzinafa gamba mkwatebi moto mkende chaina mwewoleyo mobile clinics ebe kumi ebe kumi ebe kumi ebe mobile clinic segwetwa zirabako dinaisa yazireta nabba balina omusajja nga minisa heres bamuyita sebuufu ate ali ono sebuufu owemakerere oli sebuufu yali minisa heres ku mulembe gwa binaisa nga bagaba biteekemu eddagala abantu bagende mu byalo nze omusajja yakolahava okumu ekereziya mu nkaaga mwena nga bambatiza i disagree with my mother yagamba 61 nze ngamba 58 anti omwana omuto akola ati havoko nakubafaza ekigu ngaganya erinakubafaza ekigu yali antuma jojewiriamu nemuyoola <laughs> ane nadduka mwekerezi yaka kagenze nti kagenze zene netambulya nenzira yeeka kati faza nayita maama namugamba ti akaana ako muddeeka mukatereze kalabika kaine enkwata gyenamuyolamu nga si yamwanaanti anti kyenkubuulira how good i recognize my name nti kukyalo kwaliko omusajja nga bamwyita george emmesi kati antuuma george william nemuyolerawo kutaka <laughs> kinzia nukugumuka ochindukira ni chari changa kamwenda miyanti bwakato tegira tusobola kwale aa ah, tusobola kwale tusobola kwale tusobola kwale tusobola kwale iranzi mamu yansanga yika semazi tibaka wakato kwa mkirizia hii how far was the kirizio kufewa kama yalinga half a mile nuutamla kwenye ndayo nene dirai yansanga yika kakati sebuufu tuliku sebuufu mm. sebuufu yalimirisawo health e, eh, naleta mobile clinic gabinayisa naye dagala so what with it anti wali malwaliro mm. kakati nebakireeta idea the what do you put is it a horse or a cat kakati today mobile clinics to bwozi mm. one nti you can even recruit hydro doctors nebayamba ku military egombola ziri lunaana mu nnya if every gombola gesi two tracks vaccination nga weeri hmm. bamala nnaku mmeka so chokati exercise ni yuku okuvaccinating abantu sa UPDF mm. Eh. exercise why do, why do they why are they performing well in Somalia in mm. southern Sudan en, eh, eh, in, in Congo en, in Equatorial Guinea where they cannot help us enako ezo omkulembeze um, um, president ya wandike barua nga agamba engineering brigadier mm. construction brigadier okola ku nguudo mm. kati updf bajirezi mm. okola enguudo mm. nino yagambye anti ojigattamu balala enguudo ze bawadde bw'ojigattamu abalala bagifula sweetinga hmm. bw'ojigattamu abalala bagifula sweetinga omanyi amagye mawulize ennyo ti minisita agambye musemimwa musemiwa ee mm. yayisi amagye mawulize ennyo kati ki amagye gayina kubanga structure yaago mm. eri magye gokka ee eh. commanding eva wa oda ya jesi ni moja mute eva mute nengo ganyo kule ishintu so okudida ama jetu kateke mbino construction ajena jiva tukone eh, hey, mungudo hey, eh, eh. kumasomero ne minister haba wa maje ni permanent secretary wa maje and in this case katimuwakis hey, na mbine minister hey, wa maje hey, au tuchiita kuhu hey, ni minister of finance jiva jesi wa maje olubakolera omulimu ah, anti yensobola abasiviyani balemeddwa soldiers pay by their own blood nagaa nti olunaku lumu muyizi nali mukwano gwa semugerera ennyo hmm. olunaku lumu semugerera yanyumiza ebintu bibiri which stack on my mind ekisooka yagamba byali bisatu yagaa nti mbadde naawe okumala ebbanga ddene naye twategerekeka you are not understandable semogeli agamba eh hmm. nantwala mu constituency nabagamba this is one of the brightest younger people in this country paulo kawanga naita tegerekeka he really is not understood kakati kawanga nanyimiza olumu mukinana twalina omusajja nga bamwita tingatinga tingatinga yali vaisi wa semwogerere mtani wa mpati mpati mwaira kuna mwitinga tinga wano kwanzi tinga tinga eh. na kwezo magufuli shagia ya ni tinga tinga yanyangu wa kari zikala kari tiberio kenyi ee eh, tiberio kenyi tiberio kenyi ya fumo ubote kulali lewe kamba polisi bichibitu tumuli nechone mchinana polisi ya mwa oda angatayogera kulali etu ubiranga po uvisi was given an order not to talk by the police and of mango but police and take a control you get tiberio e, uh uh ah, ah. mm. nechuna nechuna adoko kakati tiberio agenda afu mubota mungolosa samogere ya nyumiza nalintu demuru jalu wange na mishala we agenda kula manga tiberio tinga tinga wafe misinde jaleta yivu mbye nyumba uh -huh. samogere agamba tiwae omusajja alimu eh, kidumu si kiki amunoonya nga tali mukitanda munda <laughs> tingatinga eyafumya obote ku constitutional square nga obote alagidde bamunoonye tingatinga tinaliyo <laughs> kenyisa bamutumako n'okuteesa n'abayekera ne bamukwatirayo yali munyiwa kaali ye nga anyiwa kaali hmm. kati ekyakubira ŋŋamba nti yagenda eggulu mu kinaana nafuna woteri weyaso yali agenda okusula omujasi najja ofiisa mukyole nti azze kumugobawo semugenda amugayanga mani city there basamusintiyenfutoteriyo do you see already actually ame officers old actually katibalimu nauga why don't you see already actually doctors don't you see actually teachers old teachers abakadde namugamba nti lizoni babeyambisa bubi amwagaryanga nti omusajja afuluma bufuluma weyasing retard odigenos under museveni kuba buli maja gajjanga nga bagakuba kyabugamini nebabayigga awogubwete nebabayiggaokuyingira mumaje nga kifuuka kizibu eh. kubanga gavumenti bwekyukaogenderakakati eh, stability bano gyebaleeseewo tigwetunuuliza amini alina byeyakola naye mu bulalu bwe nakine manpower the nigerians have not been destructive nigerian soldiers are not destructive why because of their level of education genda mu asia <clears throat> many police commanders are generals era wano president yalonda katumba wamala okukulira police ne kenya yalonda major general ali the celebrated kenyan paratrooper okulira nchi ya Kenya era bali bamutwala ehege abehege baagaana baagamba ono yali akola mulimu gwe omupolisi tatwalibwa nenga akayigula vadict eno gitegedde ti policeman tatwalibwa hege ngaakola mirimu gye hmm. so soldiers wano ekenya buli muntu buli wamaje ayina omulimu waliwo kibwana jeri kibwana olwava kubameka manda bamutwala mumwalo gwe mumbaasa katika sodi lechi ume chikade no chiti ume chibia no chiti kama umoto kengade chifiramu ikati atiba nungo naba jemu zifira nungo naba jemu anti gate key gate key ministries ezi kule meseja mayombo wano yabira mugundi pamane sekitari wa what defense ee ibi hmm. nitu vete vitambu jisi ngati bamu kula chibamu kula ngai pamane sekitari mani tandika kati kasura ya mjeyo enali eh. eh, eh, naja musanyufu antiru jime kata mu bako boza where were you during the second world war nga be genos the genos developed America so mwando tetute kwa kubega no wonder tetutekwa kubegaana tetutekwa kubakonda tomanyi kiruba gundi kikwete yatalantuka n'agwa mu kalulu nga banoonya akalulu n'ayimirira nilomuka ishi ishi ishi ishi ishi ishi yaa ah, amwekana in the tanzanian army jakaya ee eh, amwekano in the tanzanian army haba jasimi wako li mirimu kubanga kwa kankuboze muka ampala muno hmm. ah, bajasi wamekaba ina mwebe zimbe nti echo cha mjasi echo cha mjasi echo cha mjasi mbye mwabasugu zi wasebala eh, mwabu nabalana nabalana abajasi bayinamu ababulijjo gwe singa olowooza nti abajasi enjagala gye baagalamu sente namubomuzaagalamu singa tebamwawunti nga roadbox ne bababba exercise eh, eh, eh, ano gyetubaddeko eyamaama nabbanja abantu mm. gyebalekaniramu gyebakaindemu nebiringa ebyo nze nalabiko kristi mm. wapavani secretary nzebakawa mm. abantu emitwalo kumpi ngaana muesatu naye abantu of course tekiri proper yagenda gatinanafunye naye abantu tebyakkiriza nabbanja nabagamba tegavumenti ya Museveni teina gwe reshuffle gye yakola teina gwe yasanyusa okujjako nabbanja the rest were disappointed sibye baali baagala kakati human nature eri bweti nti olina okusuula sente mu paaka ekampala notuuka e masaka nopangisoka okomewo nti ozisangewo youare spending more money hmm. omukyala singa wabeerawo omusajja amuwasa oba omukazi nafumbira omusajja omulala omusajja ayinza okubeerawo naga nti ajja kunobayo why is nabanja working alone previously mm. it was a committee wabayo sente bakatongole obalaba bamaywy is it that nabanja is working alone balinga bamuganda katukimulekere namuleye ku tv nga kati banayimukkirize mugane nenkuba mpya ekyokubiritujja kubikola tujja nze mmanyi hmm. omanyi nti abaana abakubadde abo ku ssomero akumaona yeegana nti sannalya ekituufu nekumikolo tebagana ntibanalyanze natunulyanga museetausaabo bannakyoba abo bababagaba ssente nga oli bamuwa ssente nagenda mu maaso ga pulezidenti aga tebampangako until they prove the documents mm -hmm. wati nabanja hazi tuduka dinali nsubuga ya chikola mm. kena li nsubuga ya suluza senti za mapira house haba nipalogo za ndi nyenji ngate tandika ngate tandika kena li nsubuga ya wandika listi ya manyago na na jine ita mdupa programu nu na aganti ya wakana ndizu sisi ya leta na yaya nguli nga sente wezili twasanze sente nyingi tetunywedde ku mwenge twasanze sente nyingi abatagabudde ebitaano biwalinze kyovaoleba nze ewange sewali bajeti yakutambuza omukolo gwe wange tegubeeraku bajeti yakunvumira bwereeanti mwe mwategeregana nti omwaka guno mugenda kwewasa hmm. kyekizibu kyammwe lwakiro tawanya banno hmm. eh. nobavumira bwereere twasanze sente zammwe emmeka mwekezi kuvumi abantu kala nabbanja alina okufulumya listi y'abantu agule ebirango mu mawulire nti essimu eno neeno neeno twagiteekako sente omuntu yegande eh. privacy gyebamufuna nebagaa nti kati privacy okuprotectinga data w'abantu nabiki ekyo kwekibalimba hmm. balimba wasirong wasirong with the publishing your number kuli ajja kuva yagambe nti eyange mugitaddemu nga saafunye eh, eh, eh, toteekako manya bweteekako esimu zonna kubayisiza sente n'olunaku yokanvenpotdakiika kubanza abasajja abo abaali batta hmm. abakazi bwenakubata esimu zaabwe baali digitalized ngaomusajja bwagamba nti transaction eno hmm. yasebutemba kakati bagenda bagenda okulonda chairman wa masaka cooperative union mm. kanyomozi yali minisita cooperatives nebalonda amanya abiri sendagula gerard mm. ne kasirima yanja kasirima yanja nga wa upc naye nga talina eh, eh, eh, musiri gwa mwanyinaye hmm. nga yali cofmactbod yali anwa baipisi baerevetinga nga abantu baabwe mm. kakati gundi kanyuma eh, eh, zinajja ne interpolita byera byonna yabyogeranga mu lungereza kakati hmm. natuma interpolita ebweru nabagamba mu lungereza nti abaga tugenda kulondera ku kaadi zammwe zetwabayitiddeko ezokulya ekyemisana naye naye kitange yagamba ntwalaba bawaayo abasooka kaadi zaabwe naffe nekiwayo nga tugaba batusegekeraki kyamisana kakati webamala nibagaa nti aa ah, ah, gundi kasimanye awangudde sendawula nti kukiki nti anti twabagambye nti kaadi zino zeza ayagala sendawula ateeke wano eh. ayagala kasirimayanja ateeke wano kanyomozi yabagamba kyagamba nti yagitadde wakyamu ejjaji kimeyo kitange yakimaye ye nagiwasenda <laughs> eyakitawo nga tegenda watayagala balimba balimbe balimba balimbe era nze mbagamba nti okukola kino kubanga mu byofuzi batugamba nti esociety esystem once asystem overstays in power it develops political inertia a gaga. Mm. If it fails to clean itself, it dies. Hmm. Kagati mm. tunuri abasajja bano webajira. Gomanyi nti amaje gano gagenda okujja. Nga muwanga ina timu ye. E e supply nga mu defense. Tejo Faison damulira. Muhammad Kajumbi Kawoya and others. Mm. Kagati tumwene wafoka mekamanda. nabayita bonna ba suppliers eh mm. nabaganda ba suppliers ngenkoko meka eh ebikumi bitano nga buli nkoko ezisoka kilo meka kilo kinana oh ndetirayo emu enkya mm. baddayo njagala baddayo naye ngaosobola okulima anti bayavuwala because all of the documents were there ozze tukusasule mu republic house nga wasasule nga wasapulayinga enkoko meka mvoro mulamba naye nga buli nkoko esiwa kiro bwezitaletereyo munkusasulimuthey never went back they went block tumwine yeyavuwaza abagundi abo abasapulayi bamuwanga kaweya yasigalawo kwegata ne lwejema owavira otherwise bona bayavuwala bamwamuduka jumbi baani abaliaanti baali baliyimba so gali maje ge gasobola kwata mwekyo amanya mushega naye yakola ibintu bibizi ngamirisa education eh mm. yaje mu mushipigwe na ku mushomeshanga abuze kiboza akanka na ngempale yagala kugwa amanya mushega naje mu mushipyo guwe na ku na ku mushomesha asibe mpale amanya mushega na agenda eh mm. na agenda ewandu why gubako lile nkoko mmeganti voice tigubako kozi yaze ni sekretari wali mu bantu awandika kakati waba amaze okwogera eddakiika nga asatu naga akozi gwagambye mmeka nga tebitalinga na byeyogedde dda nabaga muli babbi obwongo bwalagawa obwongo obwo bwabasajja abo abadifintinga obubbi era ogundi ejobuzowana wali omuvubuka nga bamuyita buteera yali wamawulize eh, nga korespondence wa voice of america nagamba nti paulo muwanga vice president wa uganda ne mess of defense yasinza mumotoka enyingi eh, ali mu bizinesi zonna nezisomba amatooke paulo muwanga yamuyita namugamba nti ndagaako emu eyange mm. with all of the documents naye mm. bwekubula mm. nga tozirina ate nga talina nemuteeka luzira bokero bwe bamujjatwabadde twogera mu program no one ekiro ne twogera ku dokita webutale gye yagambye nti mugombolemu yakafiirwa abantu nsanvu mm. naye eh, munamawulire waliwo munamawulire bwosoma byafula munamawulire yagenda ebyafula bwatuuka ebyafula mulutalo nga kubanga waliwo omusajja nga mwita chief awolowo yagamba obasanjo ti ate oba abayibo tebagala nigeria bagala mmere yaffe mubasibinga emmere tegenda byafula nebafa enjala agati omuzungu agenda okugendayo yasanga balya masiinya gebamuleetera yeye agenda kuwandika nti enjala ebatta balya bibuka so nga amasinya nze nagendako twali tuva lwanda nga tudduka twagwa mu banyarwanda mu majye ga habyarimaana tuyize mu national park omwo netudduka tutuuka erwamatungulu ku boda singamalirwanda emyezi esatu kaduduka lwa matungulu ntusangawo kakiyosiki lwa matungulu simanyifu super hotel nibatuleetera omutwe omutwe gwembuzi nga guliko nebyoya byago ngamuka wanga yeteyalya yagamba e, naye batugamba oluvanyuma nti omusajja abatulisinze bulungi nyo baguyita mugusa omugusa guwebwa ba prominent people baba omutwe guliko nebyoya nebyoya byago namanyo but for, what, what, for yeah. me, he, yeah. I cannot reject something. kati weyaleta todi nti eh, mbabijuwa vya chiti wabiga yano kati omupe ee eh, tamale goyo kende kunoga nti system weyaluwao jivake mm. mtu ya tuka mm. system edi e south africa ea mm. ANC walawe mbela kati nga kuifana na um, e, ANC ino kurembezi kwa hiyo nti olabo kufira dala transition okuva ku mandela ninja mthabo mbeki okujo kwa thabo mbeki wakulaba nevaleta eh, jacob zuma okuva kwa jacob zuma kuleta nevaleta siri ramaposa it is likely ndine siri ramaposa ila jakura yankura yali yemu nga bwe kyali ayagala kuki nze kati okwevuvunga n'okwekalakasa eh. okwagala okusuula zuma eh. kutabudde ensi anti zuma zuma tebamwagalangako zuma tebamwagalangako era bamubuulizaako nnyo nga tebagala afuga eggwanga hmm. kakati zuma ekyabalema tebafuna rivo wa zuma mu bazulu very popular a culture demand awasa ah, abakazi akola ati atajogera nti zuma mm. bamuwaku okukulira akakiiko akalwanyisa sirimu ne bamugaa nti yakutta omuka omuwala mm. ne bamukebera sirimu twembalasi mm. nga tamulina mm. zuma mukazi we ne bamuggyako ono yali mu african unionnibamwagalangagadafi yakwata sente naziwa zuma akubembeki ate zuma nakyeyaga gadafi nakyogera publicir tiwonna mumazi yono hamene times zuma wenti tulibia tukoleketi gadafi mulutalo nalemerayo Do you remember? Mulutalochi. When we were Gaddafi. 2011. Hey, Zuma again. We three times. South Africa. Eh, Gaddafi Yes, he attacked the union. Union was quite a mubang. Akadu Bashiri ngali South Africa. Zuma na mulemera. eh eh nakaga bashiri najja konda wanu eh, nafene tumulemera tumulemera mm so abazungu nabawani kire mukatabo kanga wanu mm nemba kanti abazungu bote bakusonyiwa kuja kukumusaje kubaita khabri hasan mm. khabri hasan yali richard mm ya abo america ngabamuwana nyo ya kubaka amajigali bia rusambu kumboda america niteke nyonyi mbwengula bwe banga sawa abe munya humanitarian Libyan troops. France ne kola red line. Mbolumba Chad is okuba. How did it happen end? Fugitive. Kasama wale kuko salulu ya. Abazungu uh, uh, wabali mzuma. Bebata wanya eh, Oba oh, this is a domestic eh, no, affair. No. Tu, hmm. simanyi wale balonda. Na ye 20 ya wabade ganti. President tamu yuko vile tajimara hako. Hmm. Onayizo kuyambulia kuzuma. I make a lot Kubanga, let me tell you, South Africa is a democratic country. By no structures, by energy. The Bafunana Zuma is a dictator and Gamini. Obeja Rabiza Musend energy. It's also like it. It is Zuma. Kubanga Bazulu Ababa in Nkata. Eyabu Teres. It is, maybe move on power. Kakati Abazulu Ndogoza, but I can't see. Okay, the Kuagundi. Mm. okuva kwa zuma mbuyinza kuyina kwabafeketing lamumasa is the richest man business nsanga yazibatwalako anti ye yagana okuja mupolitics namala okwekolera senteiti kudolosob nti bayinza okuba nga bagala kukola pate yabwe abazulu destruction gyolaba eyo hmm. tetera eyamalisi nti how do you treat a former head of state tebabulandalinze ate babulandalinze eki hmm. onedde okukola zima ebamukola bino kubangaokumuyita eh. mucommission n'atajjakyamanya eh. eh. ne bwengendayo but how do you treat a former head of state yedde osoma akatabu ka musalafu musalafu naye bamuyolanga avudde kuba president omulamuzi n'amugaa ndigenda mukkomera n'amugirayo pisito kalamuzi nibaduka mkoti yuganda gino mwalistoko osoma katapa kwa msalafu humiliating formal leader baka itani ya katapa gungundi ndoza pende why found pakistan msalafu ya wandika misfeating former presidents so, so south africa ya blander nse eche kwa lakosimu atia blander nse eche luku wati nkugami nti hassan habule hmm. mubalaka ensi ya sisi ngo kufuna sento kufa mu amerika kuyambi mu amerika Israel, Egypt, which other country? How did they end? How did Mubarak end? Mubarak tanga yasa miko stretcha mkoti. Mmm. Dos Santos sijali. What about Chiruba? Owangola. Chiruba ba mkoda batia. bakwatana ne konteyina za ndawea bbiri ne bazitwala mu kooti pulezidenti adda mu andawea bwebamu ensolosoli netwadde odinale pason omusajja alina paja makonteyina bbiri kakati mu afirika moye yawonawo moye yagambulinga the professor of kenyan politics ye yaleeta bukulu kinyata n'ategeera nti sagala layira akwate power kuba yajja n'amujjukira yamuwuba sekitale hmm. eh? jenu raila odinga alina liberal democratic party hmm. nga simbo yayo twakita hmm. nga yagala nti bwajjena akwate power mwenye nga tayinza muwa yamusiba nnyo n'aleeta buhulu from nowhere napolovolokinga abakikuyu entubatu omukikuyu talonda atali mukikuyu nebalebaletaomukikuyu omukadde eh, kibaki katonda namuyamba kibaki nebalwana nani nabagamba twagenda ne purezidenti nga muyala nga kiba kyalaire ali mukatebe the time for the side statement has come to an end mweyali ayagala bali nabo ekyemisana bakole ki babakuba nettaka kulanda enyumba yako ekyamuyamba obutamuhala singa layira yafulinga outu nekibaki gundi veriali ekyo kyali kigenda kukola mubimui baali bajja kumuyimiri eh. baali kaga if gundi omuntu akkiriza katulaba mandera dikiraaka yakkiriza era tiyamutulugunya but misreating nabano kyembagamba mm. ti okumisreatinga abazze okubakolera hisbad you shall finalize it. Yes. Somebody has, even that one who has handed the power peacefully, then they will cling into power. Meje kujini miramu. Nae, nae, kati, tamari, of course, wa ndotu liye singa Tanzania, ne walanga Tanzania yo eina transition, nili sima nisee yo vijini. Baina internal problems za? Nanti kankubolele, nyerere, nanti nyerere, mm. nyerere shape di Tanzania. Mm. Na kukanti babidi babidi. Ebra di soko yine, ne Salim Muhammad Salim eyali mu African Union mm. Nyerere yakolaki yaleeta unknown soko yine yafiira mu accident ono nagenda mu political limbo Salim Muhammad unknown mm. from Zanzibar mm. nagamba Kikwete tegwe wekijana wacha ono amala okuyitako yaliwo kishepu zigundi yaina fatherly figure kuba bamugamba nti nyerere tolikyayalinga nyerere nakwata omusajja namufuula omulalu mukwano gwe namuteeka mu daressalaamu nyerere evaako nyerere okaddi nyerere abantu bagala bibiri nyerere yeyavuwazizza egundi ngaabantu bakuŋŋaanirawo ekisajja kiralu naye bikyogera bituufu kati nyerere abagamba njagala kuwummula tiasibo towummula tikiki ndyatukuwagala inaga nti oba munjagala nnyo ngaewa omulalu oli mugendawo abakyala omulala mubiwuliriza nvuma eh. agera okunvuma mu daisalaamu mulimba ninyojinga eh. kakati wano ku maliti party gigandi yaleta minority report nga bano bagaa nti movement if museveni sided with the minority report tebazikiriza maliti party mwenateekawo akakiiko tugwe mu maliti party tulagewa nga kiba kiyakakulira nagaa nti those who think that can remove kan from power they are like a person using a razor blade to cut a mugumi tree a mahogany can will be in power for 100 years mwe wa mungu bakuwa vice president na mtu wala muhezi zani ya soko kule chibina chubufuzi kitoki ya soka people are not honest leader leader aina empewe mubera kwa surroundings singo gamba ba nebo nubaganti mukuse mukuse mu, kwenye kwetu kuse eba beva kwa wango mungu kwa kubatisa yes kwa kubatisa te guva munda jivali yes mm. bana watu mkuse hey. waki za waki za waki dadi tu kuse inaenga eh, inchani babemba obashanga kumuliga anonga balia otisi zaba tisi otisi zaba tisi wakuse eh, kubanga so you must create an environment a, a, a conducive environment for somebody to tell you the truth mzinaga bagamba the president museveni inga yagalu kutegera amazima ajaba yola batu wale ilwa chitula ba minister be haba umu inge batamire haba buze inge batamide haba tamizi badja kuogiri amazima struck home seven. <laughs> abagwe zenga batamidde eh, <laughs> naye omuntu agenda nagamba obalaba nti bava mitinga bagenda beri timwine bani nti afunalola kyankomyawo why do they change when things change why do they? E, anti ategeera ti this is the right time likukolaki aniyaliweleza na asima na agena na aganti ya wai mkoze kumipa kuchetu hey. Eh. dr sarada wa asijia usimi kamende ndi chintu echo na chiba wani inga mm. Hmm. retiring president akatapoka nakawandika bili kumi na gumu mm. na ye nisamu ni inga chusa i update them mm. without changing the information mm. ni inga tamu kupaka no kano fisherman kali de kano na kano, kano kali kubiri kumi na tano a revision of the area one mm. ya biri kumi na gumu mm. rules and principles of success chovala bana bana bansi bi bansi bi abasa bata jenga project siza inzinde ya gari ya research sakala biya bufuzi biya mu mm. I want to be kubanga temu ina ba research as political science ba political science abe makerele bafu mm. abo mu universities toina incident yeberawo kati changes president ze yakoze bali badde babuuza the political a eh, professor of political science of makerere university tetumali nga ba professor ndebesa and ndebesa ndebesa wa history eh, bati okwogera omusajja anti tebalina research gye bakola hmm. how can a, a, a, a professor go on strike professors produce patent nofunamu sente mm. a e professor how can a professor a professor to professor must write a book every year mm. yes bali waba bikola anti na wadu katirenda kati ba depending ku mirimo kubera mu commission ze hmm. ne bunyiza mm. it a by election eyangu mbalenzi jakeyo eya abantu nkaga ni muvayo yala eh nkaga 60 60 ndi tuli kuchi ndabya abantu professor nkaga mawiya eh. eba tunanya slot miyo ka eh, ne mugende wo musajja alwana ali mukulwana no olutalwa covid nga anti baba kugamba hmm. nawe remera mwakufunira omulimo nawe remera mwakufunira omulimo eh, mutandike wo kose gamba life after parliament kubanga kyo neewuvu nti they can survive with their ticks newagamba abesimbe yes ekifo kimu twagala nabagamba nabagamba nti bannabyabufuzi ba uganda they are like magunde hmm. eh, babuni zizi neziri ebusitema e, e, e, neziri kukaluma hmm. bweziza mu national park bazitta zifa enjala eh, kubanga zimanyidde okulya kuemiwogo zimanyidde menvu babuni kyengi the trend hmm. nti welai mwabafunye ku sente mwenna ne mufuna mumpaka parliament kati babawadde bisatu bisatu za motoka where do you put this money after five years yes mulumba abantu nkaaga these are not graduates fresh graduates be babadde wano na wano na wano na wano na wano hmm. era balumba omusajja ali ku mulimu hmm. n'abatuuza nabagaa kyeno ekifo ky'abaganda kimushoka mu kivimu namba nya namba nya namba fali ku executive naye naagenda tuwanda naye anoonya bwagundi eyala ate bulayo omwaka ogwo omwaka gumugoka kyobula baba joga nnyo bajja kuba joga nnyo eh, omuntu yenna atamanyi kwekolera hmm. nze saamanyira bintu bya gavumenti era pulezidenti yamaze ennaku ssatu erwakitula nemugaye nze simanyidde gavumenti simanyi dekola mu government simanyi orders mpa sente nekolere that's what i want yakumaze nako sato kagamba hey, amiri yeye yangamba amiri ya convince me nemukazi zimanyi life ya mweyo nze life ya mwenjimanyi eya mu government njimanyi nze namanyira private life tagala kutuulaawo ah, ah, meeting netudda mu kyeru netudda mu holiday because I want to reach but I've been able to say so be to sabotage even yeah but but I get I'm saying the same good but I get into Mr. John which I got to be able to say well believe I began a rich mirundi is a nuclear bomb ne atira ni poor mirundi nuclear bomb kareena kufura moderate ndaba mo trend singa ba anta dani ngenda mze research kwevu vida po yes kole bwino wulira kwati lati mm. ngenda kusoma katabo kano kakola kujja eh. bilango bino mukobo nko mwe tusoma katabo atundi sali jojo na atuna ah, mukukula kutamana mirundi ku ejagenda eh, kwa agenda eh, Everybody amannya gange nze omulangira kalema nkola no kimpact fm lwejo lwasamayinja omulimu gwange kutuusaako mawulire kumanyisa wamu n'okuyigiriza naye sisobola kugukola nga sikulina gwe ampuliriza n'olw'ensonga eyo nyamba weekuume ng'onaaba mu ngalo buli lunaku buli kaseera kuuma engalo zo nga tozitadde mu maaso ku nnyindo oba ku mimwa lekerawo okubuuza ng'owaayo emikono n'ekisinga byonna bwe tukwatira ewamu tusobola okulwanyisa obulwadde buno obwa covid-19 tukwatire wamu twirwaniko maani omanye kyabadde weggulo nga nyingira ki takisi nanga olubuto lwani bajenereeta awo esimu yange negira tutu akasenya nekamenyekera muki mubuugi awo nenkubiraani linaku